大家好，欢迎收看这期的公子视频。最近是中国的五一劳动节的长假期，很多人都有出行旅游的计划。那么现在中国很多的媒体，官方媒体啊，都在报道说这次的五一长假这个游客量暴增，中国人的生活太甜蜜了，太幸福了，到各个景点去玩儿。 虽然我们看到这些画面，觉得有点可怜，很多景点的爆满程度是不适合去游玩了，已经完全是人山人海，都走不动路。当然，官方要利用这个数据来证明中国人的消费能力，证明中国的经济蓬勃向上。可是，现实真的是如此吗？我们先看一下官方的数据是什么。中国的文化和旅游部就迫不及待地测算出这次长假的。 游客数据，官方说，全国的国内旅游出游的合计总人次高达二点七四亿，同比增长百分之七十点八三，说已经恢复到二零一九年同期的百分之一百一十九点零九。说实现国内旅游收入一千四百八十点五六亿，同比增长百分之一百二十八，已经恢复到二零一九年同期的百分之百，收入跟二零一九年持平，而人次超过二零一九年。 百分之十九，这一点其实已经引起了很多人的怀疑。你的旅游人次已经超过二零一九年的百分之十九了，可是为什么你的这个收入却跟二零一九年持平？问题出在哪儿呢？是不是那百分之十九基本上都没怎么消费啊？然后我们再看后面，他说，全国共举办广场舞、群众歌咏、春晚等群众文化活动约四点七五万场。 参与人数约一点六六亿人次，说全国大部分的旅游景区实现应开尽开，总共举办的营业性演出就有三点一一万场次。我就觉得这个数据也很可笑，你统计它干嘛呢？对吧？你到楼下的这个广场去跳个广场舞，都能够被统计到这个五一劳动节假期的这个活动当中。你没有五一假期，这些大爷大妈们不是每天都在楼下跳广场舞吗？为什么五一的时候就要把这数据都统计进去？ 这不就是想滥竽充数一下吗？还有什么全国营业性的演出，不是五一的时候不是也在演出吗？这跟五一有什么关系呢？反正他们是想尽办法，只要任何的活动，你哪怕下楼跳个舞，他都给算进去五一长假的这个旅游人次啊、旅游数据上面啊，来证明我们现在已经经济彻底恢复了，我们又回到了。 过去快乐的时光，但是这个数据本身实际上已经是非常经不起推敲了。还有一家媒体叫第一财经，不小心把实话讲出来了。这篇报道的标题叫做《最火五一旅游：通宵不睡觉的特种兵旅游，每天花费仅百元》。他说，数据显示，有百分之四十三的年轻人在五一花费不超过五百块钱，说以大学生居多。有一个共同经历，就是一天内可以打卡十几个景点。 骑行是主要的方式，通常一天骑车六十到七十公里是家常便饭，食宿也比较节省。为了不耽误上学，他们更多的是在双休日或假期出行。三天左右的行程花费都在五百块钱以下，即单日的食宿和交通成本在一百多块钱。年轻人本来就没有多少钱，你用这种穷游的方式也无可厚非。在全世界非常流行所谓的民宿啊，或者说那种青年旅馆呐。 这都是价格比较便宜的，我以前也住过。但是官方的媒体不停的在把这个旅游景点多么热闹，人民群众多么开心，用这种画面和添油加醋的数据啊，各种掺水的数据来证明我们今天的政府英明领导，证明中国的经济文化都在蒸蒸日上。这是一种很明显的涂脂抹粉，在掩盖事实真相，用这种方式在误导大众。实际上就是为完成他们的政治宣传任务，多少人次。 不代表中国的经济就恢复了，消费水平就提高了。这里面有很多的猫腻，这里面有很多的细节。到底他们花了多少钱？是不是绝大多数人都在穷游？还有就是很多的商铺可能挣钱了，而这种挣钱是不是就这两三天在挣钱？但是平时仍然是冷冷清清。他就讲一些宏大叙事来蒙骗我们，然后给出几组非常大的数字，而这个数字是到底怎么计算的？这里面到底有哪些细节？ 我们不知道，或者说他根本就不会讲出来。这种小动作是掩盖不了中国经济不断在下行、每况愈下，国内的民间社会越来越压抑、越来越窒息，海外的这种国际环境也越来越严峻，围堵制裁也都在路上。我看到美国前国家安全顾问伯明，他在接受日经采访的时候，他说：“中国是被西方给喂大的，西方看到中国是一个小鲨鱼。” 想把它喂成海豚，还没想到它变成了一个大白鲨。西方国家必须改变跟中国接触，把中国带入到这个全球化当中，就能改变中国的治理方式啊！这样的一个错误的认知必须改变。那么，说谁养大中国的已经不重要了，因为已经过去式了，对吧？现在要的是什么？要重新审视、重新定位、重新面对一个新的挑战。就在前不久，无国界记者组织发布了2023年的全球新闻自由指数调查。 中国毫不意外的在全球排名倒数第二，仅次于朝鲜。目前被中国政府关进监狱的记者，包括公民记者在内的这些新闻工作者，一共一百一十四名，成为全球最大的记者监狱。说中国的自由度在过去这两年是悬崖式的下跌，几乎到了一种令人窒息的状态。被指控所谓颠覆政权罪或者是间谍罪的这样的中国记者、外国记者，现在越来越多。 经济不断的萎缩衰退，政府的手在加强管控、加强维稳，甚至在备战备荒。这是我上期节目讲过的。当然，就不要期待着其他的国家会给中国好脸色。我们看到最新的消息也是日经报道的，说即将举行的 G7 峰会可能专门针对中国出一个联合声明啊，特别是谈到要求中国对某些议题负起责任来。其实言外之意就是在这些方面。 中国不负责任，这是在本月七大工业国召开这个 G7 峰会的时候可能会做的事情，而且也是历史上的首次。如果真的出了这样的声明的话，这就说明美国成功的说服了其他的这些盟友，大家共同联合起来啊，对中国问责。这个措辞严厉的声明很可能包括知识产权盗窃的问题，还可能有人权的问题。这就是在中国境内还有在国际上的一些新闻事件。那么未来我们也会持续的关注。 其实大的方向、大的趋势已经看得一清二楚了。这也能看得出来，就是国际社会啊，以 G7 为首的发达国家对中国是越来越不满，越来越难以容忍。现在中国似乎没有任何的收敛的迹象。Facebook 脸书的母公司就在昨天宣布，他们关闭了一个由一百多个中国用户或者中国账号组成的一个网络。 说这些账号冒充美国跟欧洲的一些组织，宣传亲中国政府的观点，实际上就是充当大外宣。这些账号有在 Facebook、脸书上的，也有在 Ins、Instagram 上面的。说其中包括一个虚构的新闻机构，还伪装成一个所谓的智库。他们发的图片。 很可能是人工智能开发的深度造假的图片，并且使用虚假账号，看起来好像是合法的组织。说这个账号有一万五千个粉丝了，很明显背后是有财务支持的。整个账号里边充斥着中国政府的观点。据说现在美国官方也在密切关注，在即将进行的明年二零二四年大选的时候，中国又是出什么幺蛾子？他们如何用高科技手段进行全球的渗透和宣传？ 和影响西方的民主选举，就这样的事儿真的是层出不穷。那么你能够怪海外对中国的制裁围堵吗？一切都是自己作出来的，而他们又不能不去作，因为这个政权本身把维持他们的统治、维护他们的最高权威放在第一位，这就是党国体制所决定的。它一定跟这个西方自由阵营产生越来越大的冲突。这种冲突之下，它需要资源的时候，就会榨取自己人民的资源。 把自己的人民当做韭菜和人矿，好感谢收看这期的公子视频。如果大家喜欢这个节目的话，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。